გამარჯობათ მოყურებლებო. ეს არის ტექნიუსის პირველი სერია. ამ ვიდეოების სერიაში თქვენ ნახავთ სიახლეებს IT სფეროში. ანუ შეიძლება smart მანქანებზე ვისაუბროთ, ვიდეო ბარათებზე და ასე შემდეგ. რახანის პირველი სერია შეიძლება კარგიც არ გამოვიდეს. მე ვეცდები რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ჩავატიო ასეთ პატარა ვიდეოში. ეს არის პატნოსტე და მოდი დავიწყოთ. პარალიზირებული ადამიანები დგებიან და დადიან კიდეც. შეიძლება ოდესღაცა შეუძლებელი იქნებოდა. ახლა კი შესაძლებელი. ერთი კვირის წინ CNN-ის საიტზე დაიდო ვიდეო, სადაც ოდესღაც პარალიზირებული ხალხი დადიოდა, თუნდაც ძალიანად თავისით არ შეეცვლოდ გადაადგილება. ეს რაღაც საოცრებაა. როგორც ვიდეოში გვაჩვენეს, ხერხემალში დგება იმპლანტი, რომელსაც spinal cord stimulator ჰქვია. როგორ მუშაობს? ტვინი იმპლანტს სიგნალს აძლევს, რომ მაგალითად სურსფეხი გადადგას. იმპლანტი კი ამ სიგნალს სურგეს ტვინს აძლევს. ოპერაციის გაკეთების მერე პირველ რამოდენიმე საათში შეუძლია ფეხების თითების მოძრაობა. ხოლო ერთი დღის ვარჯიშის შემდეგ სიარულიც კი. მათ სპეციალური დამხმარე ვოლკერი სჭირდებათ, მაგრამ ეს საოცრებაა. ექიმი ჯოსელინ ბლოჩი, რომელმაც ამ სტიმულატორის გაკეთებაში მონაწილეობა მიიღო, ამბობს: ეს არ არის ადვილი და ბევრი შრომა სჭირდება. მაგრამ ამ ჯგუფის ადამიანების უმეტესობისთვის ეს ოცნებაა. მე იმედი მაქვს, რომ ბევრად გაუმჯობესებენ ამ ყველაფერს და წარმატებებს უსურვებ. ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ სიახლეზე. გადაიხადე მეტი რომ გამბლოკები რთები? დიახაც, Intel-ის Dual Software Defined Silicon, ან SDSI, ზეონის პროცესორებისთვის მალე ოფიციალურად დაემატება Linux 5.18-ში. SDSI აძლევს უფლებას მომხმარებელს, რომ დაამატოს ფუნქციები პროცესორის ყიდვის შემდეგაც, ეს ყველაფერი გამოვა Intel-ის Xeon-ის პროცესორებისთვის, რომლის ახალი თაობა წესით მალე გამოვა. წინა სექტემბერს Intel-მა დაიწყო პატჩების გამოშვება, რომ ამ ფუნქციამ მუშაობა დაიწყოს. რამოდენიმე პატჩი უკვე გამოვიდა. და როგორც ჩანს ეს ფუნქცია Linux 5.18-ში გამოვა. Intel Software Defined Silicon, ან მოკლედ რომ ვთქვათ SDSI, არის მექანიზმი, რომელიც ამადებს ფუნქციას პროცესორებში, რომლებიც უკვე დგანან სერვერებში და აქტიურად გამოიყენება. ეს ყველაფერი პროგრამული უზრუნველყოფით იქნება გაკეთებული. Intel-ს არ უთქვია რა იგულისხმება PSU Go-ში. ჯერჯერობით არც კი ვიცით როგორ მუშაობს ეს და რა შარტავს ეს. ეს ფუნქცია Linux-ში ამ შემოდგომას გამოვა. Android 13. შესაძლებელია თქვენს ტელეფონზე Android 12-ის კი არ დგას და უკვე Android 13 გამოდის? უკვე? კი, და ამავე დროს არა. Android 13-ის პირველი ვერსია დეველოპერებისთვის გამოვიდა და ჯერჯერობით მხოლოდ Google-ის ტელეფონებზე იქნება. რომ დეველოპერებმა ოპტიმიზაცია გაუკეთონ თავის პროგრამებს, თამაშებს თუ სხვა რაღაცებს, სანამ Android 13 ოფიციალურად გამოვა. მისი დაყენება უკვე შეგეძლიათ ყველა Google-ის ტელეფონებში მე-4-დან დაწყებული. რა დაემატა ახალი? არის რამოდენიმე ვიზუალური ცვლილებები. ასევე Android 13-ში შეგიძლია Windows 11 გაუშვა. ასევე ვებ შეგიძლია წვდომა მის სიმარტო რამოდენიმე სურათზე და არამთლიან გალერეაზე, როგორც ადრე იყო. და კიდევ რამოდენიმე ფუნქციები. შესაძლებელია Android 13-ზე უფრო გრძელი ვიდეო გავაკეთ მომავალში. ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ სიახლეზე. Samsung S22 რა არის ახალი ამ ფლაგმენში? ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება ის არის, რომ Samsung-ი დროებით გაერთიანდა AMD-სთან. დამატა ხალ ფლაგმენში დამატეს AMD-ს RDNA 2-ის გრაფიკა. არ გეგონოთ რომ ძალიან დიდი ცვლილებაა S21-თან შედარებით. 5% გაუმჯობესება პროცესორის მხრივ, და 17% გაუმჯობესება ვიდეო ბარათზე. ამიტომაც წარუნაველოდოთ, რომ ძალიან დიდი ცვლილება იქნება თამაშებში. სხვა მხრივ, Samsung-ის ახალი ტელეფონები ისეთი უძლიერე smartphone-ებია. ისე S20 Ultra-ს და S21 Ultra-ს რომ შევათაროთ 30x zoom-ში. S22 Ultra გვაჩვენებს საოცარ დეტალიზაციას. არადასხვაობა S21-ს შორის სულ რაღაც ერთი წელია. Mozilla და Facebook-ი ერთად ზოგისთვის შესაძლებელია შეუძლებელი იყოს გავსი რაღაცის წარმოქმნა, რადგან Mozilla არის დაცული და არ იპარავს ინფორმაციას, როგორც ვიცით. და Facebook-ი რისკატანაცაც მოასწრებს მიაქვს. და რაც არა და იმასაც კი იპარავს. ნუ ამას რა თქმა უნდა პერსონალური ინფორმაციაზე ვამბო. ახლა რა უქნათ? Mozilla-ს წავშალოთ? მოდი ცოტა უფრო გავიგოთ ამაზე. Mozilla თავის ბლოგ პოსტში ამბობს: "ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ვმუშაობდით მეტას გუნდთან, ახალ შეთანხმებაზე. რომელიც მიზნადი სახავს ჩარტის კონვერტაციის გაზომვა ან ატრიბუცია რეკლამისტვის სახელწოდებით Interoperable Private Attribution ან IPA. პროექტი მიზნადი სახავს რეკლამების გამათავსებლებს საშუალება მისცეს ნახონ თუ რამდენად წარმატებულია ონლაინ რეკლამები. ამავდროულად უფრო მეტად იცავენ კონფიდენციალურობას ვიდრე არსებული ონლაინ რეკლამები. სანამ გავაგრძელებთ, მინდა გაგაგებინოთ რომ მე ახლა მაქვს Discord სერვერი. იქ გამოწერებთან ვისაუბრებ, იქნება სტრიმები ხანდახან. და ახალ ვიდეოზე უფრო ადრე გაიგებთ. ლინკი იქნება აღწერაში. 6.5 მილიონი გიგაბაიტი SSD ნაგავში? Western Digital-მა და Kioxia-მ გამოყენინა სამკვირაში, რომ ლაბინძურებულმა მასალებმა, რომლებიც გამოიყენება ფლეშ მეხსიერების ჩიპებში, განადგურეს მინიმუმ 6.5 ექსაბაიტი. ანუ 6.5 მილიონ ტერაბაიტზე მეტი მეხსიერება. დაბინძურების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. ეს პრობლემა პირველად გასულითის ბოლოს აღმოაჩინეს იაპონიის ორმწარმოებელ ქარხანაში რომლებიც აწარმოებენ ნანჩიპებს რომლებსაც მართავს უსენ დიჯიტალის პარტნიორი კაიოქსია თუ არიცით რა არის ნანდ ეს არის SSD-ის მთავარი ნაწილი ანუ ის მეხსიერების ჩიპი არის ტრენდფორცის ანალიტიკოსმა თქვა რომ SSD-ის ფასება შეიძლება 10%-ით გაიზარდონ ამ შემთხვევის გამო NVIDIA-მ გადაწყვიტა ცოტა მაინც დახმარებოდა გეიმერებს ვიდეო კარტებით და მალე შეიძლება გამოიდეს RTX 3050 4 GB RAM-ით. მასში იქნება იგივე ლეპტოპის RTX 3050, მაგრამ უფრო მაღალი მეხსიერების და ვიდეო ჩიპის სიხშირით. რადგან მას სულ რაღაც 4 GB ვიდეო მეხსიერება აქვს, მაინერებს ის არ დააინტერესებს. მოსალოდნელია, რომ ახალი ვიდეო კარტის ფასი იქნება სულ რაღაც 199 დოლარი. ახლა დედამიწის გარშემო 2000 მეტი Starlink-ის სატელიტი დაფრინავს. რაც საშუალებას აძლევს დარნეკის მომხმარებლებს, რომ ფილმები და სერიალები რამოდენიმე წუთში გადმოიწერონ, რადგან მისი სიძრაფე 500 მეგაბიტს აღემატება. SpaceX-ი რა თქმა უნდა ხშირად უშვებს Starlink-ის სატელიტებს კოსმოსში, მაგრამ კოსმოსი ყოველთვის Elon Musk-ს არ უჭერს ხელს. ძლიერი გეომაგნიტური ქარიშხლის გამო, თებერვლის დასაწყისში გაშვებული 59 სატელიტიდან 40-მა ვერ მოახერხა უსაფრთხო რეჟიმიდან გამოსვლა და ლამაზად განადგურდნენ ატმოსფეროში. ამ სიახლეთი ჩვენი ვიდეო მთავრდება და თუ ამ ვიდეოს ფორმატი მოგეწონათ და ლაიკეთ ვიდეო და დატოვეთ კომენტარი თუ ეს ახალი ფორმატი მოგეწონებათ IT ნიუსების შემდეგი სერიაც გამოვა სადაც გაიგებთ უფრო მეც IT სფეროზე დიდი მადლობა რომ ვიდეოს უყურეთ ეს იყო პატმოსტე მომავალ შეხვედრამდე